Good morning. Sì, qui eh, diciamo è eh, adesso eh, la mezza, l'una meno 20, però io mi, come ieri, esattamente come ieri, mi sono svegliato circa alle 10 eh, poi in realtà mi sono riaddormentato e quindi mi sono risvegliato adesso, alzato adesso, probabilmente sempre la stanchezza, ad ogni modo per me è come se fossero ancora le 10, quindi comunque dico che eh, non è mattinata prestissima, la mattinata inoltrata, ma comunque mattina mister, master, maestro o semplicemente oh, semplicemente David Lynch It's March 20 2022 and it's a Sunday here in Naples um, middle morning, uh, eh, cloudy, and uh, eh, cloudy and clear, and with, uh, con un po' di vento, some wind, 59 Fahrenheit around 15 Celsius, and this means that non è quella giornata, that day really, really, really, really cold, like in this days in this period. Penso che sia l'ultimo giorno che dico questa frase, perché praticamente da qualche ora qui andiamo in primavera, 16.33 italiane ore precise scoccherà la primavera astronomica, mentre quella meteorologica, quello che so io, già è iniziata il primo marzo, ma comunque qui in Italia 16.33 forse farò un breve frammento speciale per accogliere la primavera, comunque 16.33 sarà primavera, eh, quindi forse dico addio a questa frase. Eh, ad ogni modo, eh, appunto, forse per l'ultima volta invito a vedere sempre il mio video sul freddo, che ho fatto lo scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, il freddo perché è impossibile, ma quantomeno di combatterlo. Infatti come promesso, essendo primavera, appunto lo dirò, dico la frase per l'ultima volta, come ho detto, ho ripetuto in questi giorni, queste settimane. Per quanto concerne il video sui pensieri, come sempre faccio separato da questo, quindi nel caso interessa, occhio. Anyway as uh, he and you'll just see from the window I think that this afternoon um, forse la temperatura si abbasserà un po' ma non lo possiamo sapere, questo siamo, non siamo dei maghi, si potrebbe sia alzare sia rimanere la stessa che abbassarsi ma eh, The important thing però in negativo, a negative point, uh, is that with this atmosphere I don't think that we are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine. Io penso appunto possa più piovere, ma comunque vedremo, non mi fido. Dico la mia frase carta, ovviamente le cose possono sempre cambiare un momento all'altro, battasole, si will see, però mi sembra più che pioverà. Vabbè, uh, eh, eh, Said this, so, from the mythical window with the color of the curtain. Certo, non proprio brutta, ma grazie all'inquadratura e alla luce mi ripeto sempre che la rende un po' più bella. And it's a green roller shooter, behind me, on the top, not visible. And in fact, in the shot, And finally from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eh, e vabbè, great day, molto people, follow the channel riporsi, un saluto davvero a tutti. Nel caso ci vediamo al video pensiero, se lo faccio, al tutto video, o domani.